我们过圣诞节哦，小麋鹿，走吧，小麋鹿。看到了哦，啊！他自己拿了有没有？你要不要拆礼物啊？来拆礼物，距离，你看，嗯，四围兜兜哎，哎，哪一个呢？ 拿一个，还是那个比较滑，要拿一个好。 <laughs> 拜拜，拜拜。拜拜。爱啊，真的梦到好可爱啊，哥哥小绿子哦，小绿子，拜拜，妹妹，妹妹，妹妹，哦，妹妹走哦。哥哥好棒啊，帮忙拖地耶，好棒。拜拜。 我是安德小索索。姐姐，姐大姐姐，我是小小姐姐。哎呦！拜拜。啊！那么可爱呀？哎，你怎么不会动了？你怎么不会？对啊，我刚刚你累的半死，有没有？他现在不会动了。 手快断了吗？我是怕它掉下来，我手还是没怕它突然断那宝宝，再撑一下哦。